Аз пък чух за едни двама кретена, които се опитват да откраднат колата на един. Обаче, двамата включили алармата. И какво да правят? Тръгнали да се преструват, че пикаят. Обаче он ги видя отгоре, че не пикаят и да се разкарат, че ще извика полицията. Тя естествено му каза да си е бе майката. когато Ама Колю, Колю май се казваше, знаеш ли какво прави? Тръгва да слиза. Ама, много го спира. Отвеча, ти говориш, отвечаш, бе. Ще отходиш. Отходи. Какво говориш? Ама, жена му го спира. Го пита, ти го писи, ба, го правиш. Ама Коля хвърля бутилки, консерви, буркани. Какво намери по тия Приключително се опасят, се спират за колата му. Те толкова много се оплашват, се скриват зад колата му. Ама Колев, не съм ти. не се въздухва, а всъщност, аз се Койо не само, че не спира да ги обсипва, ами почва да цени собствената си кола. 같아. 이즈도, 이즈도. 아, 그 소리 좋아요. Сина ти се отрече от мене днес. <laughs> Иван ми подари почивка в Италия. Знаеш колко много обичам Италия, нали? Добре, а, били ми Купи му каквото иде. Каквото иска. Купи му пица. <laughs> Калцоне. Той сега обича пеперони. <laughs> Добре, вземи му пеперони. Как е работата? отклонила. Ице! Ицка! Ице! Ицко, има напиц от майка ти. Едно пеперони от майка ти. Не съм на 8 години. Ха! Това не е нашата кола. Баща ми хората ни гледат. Нека гледат. виждаш ли, не става. Айде си ходим. Какво трябва да видим? Дръскотината. Коя от всичките? <laughs> Виждаш ли? Виждам само криза на средната възраст. Не, това не е смешно. Напротив. Ти погледна ли? Абе, баща ми, няма ми кажи, ама честно, няма ли някаква съвсем малка възможност да си изперкал тотално? Не, ти погледна ли дръскотината, питам? Да, погледнах я. Днеска си много странен. Аз съм много странен. Да. Сутринта това на закуска, после в автобуса казваш на шофьора, че не си с мене, а сега не искаш просто да познаеш знака на Батман. Добре. Твоята кола е. Доволен ли си? Моята кола. Да, твоята кола. Защо това да е моята кола? Защото съществува само в твоята глава. Знаеш ли какво си спомням, Батмане? Спомням си как разбрах, че майка ми ти изневерява и ти нищо не направи. Това си спомням. И ти продължи да бездействаш, когато тя те напусна и ти взе всичко. И да, казах на шофьора на автобуса, че не те познавам, защото ме е срам от теб. Тази кола е крадена. Се моето кола. Ей, това е нашата семейна кола, бе! 痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い Това е с камъка. Знам. Никога не дей да го правиш. Те ни, ме ме изтеглиха от колата, почнаха да ни бият. Бият Аз съм спринтера съм, ей! Хайде, стига. Бравата сте я загазили. Това ще ви съди за побои и за опит за кражба. И приятелчето му също. Вие откъде знаете, че колата е негова? има едни неща, документи им викаме. Сина ми няма нищо общо с тази работа, аз бях сам. И Да бе, да бе. Истината ви казвам. Истина. Господин полицей. Господин полицей. И аз се виж на какво приличаш. Да не мислиш, че ще ти помогне. Не говори така пред Не говори Що? така на баща ми. Що да не му говоря? Защото баща ми е Батман.